不要吃徐立明的， <laughs> 太搞笑，得救了！哈营，哈哈哈哈哈，这就可以穿伞了。不要吃徐立的，我得救了。